hozirgi zamonda kelganda mana elbekjon chempion qanaqa ko'rkam bola qanaqa sportsmen man masalan shuni o'lganimda man juda ham ta'sirlandim u inson bayroq ko'taryapti o'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti nechta erkak qarab o'tirdi ya nechta erkak bitta ayolchalik bo'lolmadi o'sha erkak bitta ayolchalik bo'lolmadi o'sha erkak elbek rahimov sirlari fosh bo'ldi aytishlariga qaraganda o'limda albatta Elbekni ham o'zini aybi borligi ma'lum bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, undan tashqari bir necha video murojaatlar bor aynan bu mavzuga oid. Hammasini hozir video davomida sizlarga taqdim etaman. Faqat bir ovoz beraylik aziz yurtdoshlar. sportchilar bir-birimizni o'ldirmaylik, bir-birimizni o'zbeklar bir-biriga pichoq tiqib o'ldirmasin deydiganlar bo'lsa, aziz yurtdoshlar like bosib ovoz berish mumkin. Yo'q, aksincha bir-birini ko'chada o'ldirib yo'q qilib deydiganlar, mayli ular ham e, Allohning bandasi dislike bosib o'z ovozlarini berishligi mumkin bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bugungi videoda qoling, chunki video sizlar uchun. Ha, bu orada kommentariyaga fikr yozishni unutmang, chunki sizning fikringiz juda ko'p narsani hal qiladi. Marhamat, videoni boshlaymiz. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiyev va siz ayni onda max madiyev kanalidasiz aziz vatandoshlar bugungi yetib kelgan ma'lumotlar aynan sizlar uchun e, marhum murodxon to'rayev sportchini e, marhum shogirdlari elbek rahim haqida bo'ladi adashmasam bir necha kun oldin e, shaxsan o'zim videosini chiqara olmadim videolar tarqadi elbek rahimovni o'ldirgan bolalarni biri aynan aynan Elbekni e, tomonidan izvatsiya qilinganligi haqida video murojaatlar tarqab ketdi. Ya'ni o'sha o'ldirganlarning ichida bir qahramon e, shu narsani aytib o'tdi. E, ya'ni meni bir kun oldin klubda olib ustimdan siydi boshqa qildi degan e, frazalarni keltirib o'tgan. Endi azyut toshlar bitta narsaga to'xtab o'taylik. Avvalambor e, bilasizlar, biz o'zbekchiligimizda, o'z umuman dinimizda o'lgan odamni orqasidan ham yaxshi ham hatto yomon ham gapirish kerak emas aslida. Lekin xo'p bu e, mavzu ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan bir pallada bitta narsani bilaylik. O'rt blogerlarni 99% albatta e, sportchi taraf bo'lib, e, aksar o'sha o'ldirganlarni yomonlab chiqyapti va bitta narsaga e'tibor berish kerakki, bloger yoki jurnalist, sudya o'rtada realni inson bo'lish kerak. Nima demoqchiman? Aynan e, bizni sportchilarimiz o'layotgan sportchilarimizni bir 99% aynan ko'chada e, sodir bo'lyapti va ko'chada, ko'cha sistemasida vafot etyapti. Bu degani, men sportchi bo'lsin, men kuchli e, olimpiyskiy bo'lsin, Ko'cha tili bu boshqa narsa. Aziz yurtdoshlar, insonni g'ururi bilan o'ylab bo'lmaydi. Bilasizlar bu narsani. O'shaning uchun bitta narsaga e'tibor beringlarki, ko'chaga chiqyaptimi, demak, uni ham aybi bo'ladi. O'ziga yarasha aybi bo'ladi. Endi men bu o'ldirgan bolalarni aybsiz yoki bu o'ldirgan bolalarni qilgan ish to'g'ri demoqchi emasman. Faqat bitta insonni e, qoralayapmizmi, e, bir insonni oqlayapmizmi, uni qora taraf ham borligini esdan chiqarmaylik. Men o'zimni fikrimni bildirib o'tdim. Men faqatgina Elbek uchun gapirmayapman. Hozir butun o'sha sportchilarimiz ko'chaga chiqib ketayotgani haqida gapiryapman. Va masalan men o'zim ham sportda yurganman ko'p sportchi bolalarimiz ko'chaga chiqib ketib qoladi, ko'chaga qiziqib qoladi. Chunki o'sha ko'chada yuradigan do'stlari, ko'chada yuradigan oshnalari o'sha bolani yo'ldan uradi. Ketdik, mayga boraylik, ketdik, u yerga boraylik. O'sha uchun bitta narsaga e'tibor beringlar. Bekordan bekor hech narsa bo'lmaydi. Nimadir sabab bo'ladiki, hamma narsa bo'ladi. Oddiy ko'chada e, qilib yurgan bolada ham g'urur bor. Oddiy ko'chada lavas sotib yurgan bolada ham g'urur bor. U undan kutmashi mumkin undan haligi birovni o'ldirishini. Lekin insonni g'ururi bilan o'ynadinglarmi? Erkak kishini ayniqsa g'ururi bilan o'ynadinglarmi? Bir taraf e, bir kun emas, bir kun albatta o'zingizlarning boshingizlarga balo bo'ladi degan bizi o'zbekchilikda gap bor. Xullas, nima demoqchiman hozir bir ayol Elbek haqida ancha o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Albatta kommentariyga o'z fikringizni yozib qoldirasiz bu masala bo'yicha. Men bu videoni ko'rib e, opani albatta bir necha xatolarini o'zim uchun, ya'ni bilib o'tdim ya'ni hozir video davomida o'zingizlar ko'ringlar sizlar ham o'sha narsani kommentarga yozasizlar marhamat hozirgi zamonda kelganda mana Elbijon chempion qanaqa ko'rkam bola qanaqa sportsmen Men masalan shuni o'lganimda men juda ham ta'sirlandim u inson bayroq ko'taryapti o'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti nechta erkak qarab o'tirdi ya nechta erkak bitta ayolchalik bo'lolmadi o'sha erkak bitta ayolchalik bo'lolmadi o'sha man aytaman agar bo'lganimda jonimni mayli ichimga pichoq tiqsinida lekin o'sha bolani olib qolardim degan niyatlar bo'ldi eh man bo'lmadim oldida qani shu erkaklarimiz qani shu erkaklarimiz qani bizaga o'xshaganlarga imkon beringlar o'sha katta qorini kattalar tepada rahbarlar mensimaydi hokim bo'ldi bo'ldi mensimaydi hech kim eshitmaydi mensimaydi hech kim eshitmaydi iymonlarga ham tegishli hokimiyatlarga ham tegishli iltimos hademay mana ollohni ollohni oldiga boramiz payg'ambarimizni ko'ramiz nima degan odam bo'lamiz biz nima degan odam bo'lamiz bir birimizni cho'qisak bir birimizni quvlasak bir birimiz o'lishiga qarab o'tirsak ertaga nima deb javob beramiz u dunyoda nima deb javob beramiz barakani uchirmalaring o'zbekistonda turib umuman xayr barakani uchirib yuboryapsanlar olloh bizani ojiza qilib bir shu erkaklarimizga bergan mana man agar sizlarga yolg'on bo'lsa o'n besh yildan beri dokument yig'aman o'n besh yil o'n besh yil bu kichkina so'roq emas agar man nima buzuqlik qilishim kerakmi yo zino qilishim kerakmi uy olishim uchun yo zino qilishim kerakmi uy olishim uchun mana iltimos sizlardan mana hozir hozirgi zamonda kelganda mana elbekjon chempion qanaqa ko'rkam bola qanaqa sportsmen man masalan shuni o'lganimda man juda ham ta'sirlandim qanaqa jasorat u qanaqa shuncha mehnat qilib kelib endi rohat ko'rib chempion bo'lib u inson bayroq ko'taryapti o'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti har kim bir o'g'loni anaqasi emas nechta erkak qarab o'tirdi ya nechta erkak bitta ayolchalik bo'lolmadi o'sha erkaklar bitta ayolchalik bo'lmadi ayolni mardligim mana shundan bo'ladi masalan mana bitta ayol mardlik qilib o'sha elbekjon elbek o'shani chempioni joylari jannatda bo'lsin o'sha bolani himoya qildiku man aytaman agar bo'lganimda jonimni mayli ichimga pichoq tiqsinida lekin o'sha bolani olib qolardim degan niyatlar bo'ldi eh man bo'lmadim oldida qani shu erkaklarimiz qani hozir nima uchun mana bunaqalar kamayib ketyapti nima uchun bir biz o'zbekiston bir birimizni qo'llab quvvatlolmaymiz nima uchun mana shu chempionlarni obro'gi baland mana shu shug'ullanayotgan bolalarni allohim aytgan ilm ibodat hammasi martabasi ulug' bularni sport bo'yicha ham bu bolalarni biz qadrlashimiz kerak himoya qilishimiz kerak edi biza lekin shunga ham qo'li bormadi qanaqa o'zbeklarimiz qayerqa qarab ketyapti nima uchun bizani o'zbeklarimizni shunchalik xorlashiga bir biringizni поддержка qilish qolmayapti olloh borku mana shuncha ofat nima uchun kelyapti mana murodxon to'rayev yo'qotishi buni dardini yo'qotolmay mana ikkinchisi elbiyni dardi boshlandi bu chempionlar faqat o'zbekistonni bayrog'ini ko'tarishku o'zbekistonga yordamku bu o'zbekistonni faxriku chet el inson chet eldagilarni oldida o'zbekistonda ham shunaqa o'g'lonlar bor deb turib yuksakku bu shunga ham yordam bermang iltimos sizlardan bir biringlarga oqibat bo'lib bir birimizni agar qo'llab quvvatlasak hech bir ayol ko'z yosh to'kmaydi hech bir ayol mardikor bo'lmaydi hech bir ayol chet elga ketmaydi hech bir ayol birovni yerini tortib olmaydi hukm chiqaradi prezidentimiz mana iltimos sizdan hamma imkoniyatlarni bering mardikor ayollarga keling nima sababdan san chiqding deng o'sha buzuq yo'lga kirib ketgan ayollarga nima sabab bo'ldi deng bu sabab bo'lolmaydi demanglar iltimos iltimos bu zamonda hozir mehr oqibat kuchayib kuchayishni o'rniga yo'qolib ketyapti yo'qolib ketdi mana shu elbiyda ham agar o'sha hammasi kelmasin uchta erkak kelganda ham shuni olib qolgan bo'lar edi mana yo'q behudaga hech qo'lidan bir ish kelmaydigan bolalarni qurboni bo'ldi u u yigirmata o'shanaqa bolalarga ham arzimaydi elbekni mashq qilgan mashqlari yigirmata bolaga ham arzimaydi yuztasiga ham arzimaydi o'shanaqa ko'cha zaltangi bolalarga mana biza o'shalarni turib turib bizani vijdon qiynalyapti nahotki hammamiz qarab o'tirsak shu narsaga ozgina поддержка kerakku bizaga hammamizga Xo'p, bu mavzuga to'xtaladigan bo'lsam, haqiqatdan aytaman, e, ayol kishi men qutqarardim, men qilardim deyapti. Bu yerda e, birdaniga bo'layotgan voqea birinchidan, ikkinchidan hamada jon shirin. Uchinchidan u bolalarda pistolet, dubinkalar bor. Ayol kishi ham oxirida mashinaga yugurayotganda yugurib keldi xolos. U yerdagi erkaklar qatnashmayotgan sabab sabab ham shu. Hozir kimnidir deb kimdir o'lib ketishi mumkin bo'lar edi o'sha voqeada. Endi Elbek Rahimov o'ldi, demakki Allohning peshanasiga yozgan ajali kelibdiki, bu narsani masalan u insonni Alloh o'zi oldi. Shuning uchun ayzur toshlar, birorni u yerdagi insonlarni ayblamanglar ajrata olmagani uchun. U yerda o'ziga yarasha bosim bo'lgan, o'ziga yarasha davlina bo'lgan. O'shaning uchun ha deb kim chiqsa ikkida bir ehm, insonlar qarab turdi demanglar. U yerda ham qandaydir sabab bo'ldiki, ular qarab turdi, ular shok bo'lib qoldi, xolos. Ularga kimdir pul berib yoki ehm, kimdir aytib qarab turinglar deb qo'ygani yo'q. to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agar siz o'sha yerda bo'lganingizda siz ham bu holatga tushgan bo'lardingiz. Katta gapirmang. Endi Yana bir holat Elbek Rahimovning onasi ham e, murojaat qilib chiqqan. Menimcha buni ko'rdinglar shekilli, ko'rmaganlar bor. Hozir video davomida ko'rasizlar, bilasizlar. Marhamat.